кеш жарық құрметті тәлім тв арнасының көрермендері бізде тікелей эфир маңызды мәселе бағдарламасы бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ұзақ жасаудың сыры неде деп аталады ендеше бүгінгі студиямыздың қонақтарымен сіздерді таныстырып өтейін ә, салауатты өмір салтын ұстанушы айсұлу азамат ханым және де психолог нутрициолог майра өтебай ханым қош келдіңіздер бұл көп адамды мазалап жүрген сұрақ қой ұзақ өмір сүрудің сыры неде деген мынау қартайған кез келген адам жасының ұзақ болғанын ғұмырының баянды болғанын армандайды бірақ енді екінің бірі жүзге келе бермейді расында екінің бірі жүзге келіп жүзден аса бермейді ә, бірақ мамандарымыз айтады жүзге жетудің ұзақ жасаудың өзінің бір сыры бар өзінің бір жолдары бар дейді енді осы орайда алғашқы сұрақты өздеріңізге қояйын жалпы бір адамның ұзақ жасауы ең алдымен неге байланысты мен ә, э, жарық мен жауап беріп кетейін бұл сұраққа мысалы біздің э, ұзақ өмір сүрудің өзінің төрт факторы бар мысалы біздің мынау отырған орындығымызда төрт аяқ бар иә сол секілді э, ұзақ өмір сүрудің де төрт жолы бар бірінші ол біз дұрыс тамақтануымыз керек ә, ол тамақ дұрыс тамақтанумен қоса біз суды реттеуіміз керек ә, екінші ол біздің ұйқымызды реттеуіміз керек үшінші ол біздің ә, жаңағы психикалық көңіл күйіміз яғни ә, қалай айтсам болады иә біз психикалық жан әлемімізді дұрыстауымыз керек ә, төртінші ол біздің жаңағындай ұйқы ол біздің жаңағындай қозғалысымыз дене қозғалысы жақсы болу керек иә физикалық қозғалыс егер осы төртеуін дұрыс тең ұстамасақ біз мына еркін өмірде сүре алмаймыз ә, бірдеңке кем сияқты әлсіз сонда энергиямыз аз болып өмір сүреміз мысалы орындықтың бір аяғы жоқ немесе екі аяғы жоқ болса қалай отырасыз сол секілді өмірде өзіңізді еркін ұстай алмайсыз демек осы төрт қағиданы дұрыс ұстанбасақ адам өмірінің қысқаруына да осы нәрсе себеп болады әрине дәл осы нәрселер yeah. Иә. енді ә, дұрыс тамақтанбау жаңа өзің айтып жатсыз ұйқы режимінің бұзылуы деген сияқты mm -hmm. салауатты өмір салтын сақтамау ә, осы нәрселер адамның өмірін қысқартады дегенмен тағы да қандай факторлар бар айсұлу ханым адам өмірін қысқартатын тағы да Оған айтар едім әрине осы төрт фактор міндетті түрде қосылады оған одан кейін темекі шылым шарап дейміз иә қазіргі енді жастардың арасында кең таралып жатыр иә кальян деген айтып жатыр иә оның барлығының жалпы құрамы әлемдік деңгейде зерттеліп кәдімгі ашық түрде айтылмаған себебі оның құрамы өте <coughs> нашар өте зиянды иә ә, оны егер жариялайтын болса айтатын болса ә, ол үлкен бизнес түрін иә, бизнестің түрі ол тоқтап қалуы мүмкін сондықтан да оны ә, ашпайды тек қана жасөспірімдер өте әлсіз келеді психологиялық тұрғыдан иә олар тез ондай дүниеге әуес болып кетеді сол үшін сол ә, жастайынан балаларды тартады еліктіреді иә солай ә, жас өспірім кезінде соған еліктеген бала кейін қоя алмай қалады өйткені ағза оған үйреніп қалады уланып қалады уланып қалды деген сөз ол ол дүниесіз үнемі тұра алмайды да соны қажетсініп тұратын деңгейге жетіп қалады осы орайда мен айтып өтейінші кешіріңіз жаңа кальян деп қалдық бірақ енді темекінің құрамы мынау қорабында жазылып тұрады ғой қоспасы деген сияқты иә? Иә, иә ішінде не бар екенін кәдімгі темекі ал енді мынау электронды кальян бұның ішінде не бар екені э, расында беймәлім иә, белгісіз ә, дегенмен қазіргі таңда мектеп оқушыларының арасында осы кең таралды әр ә, э, мысалы он оқушының тоғызының қолынан осы бір кальянды көруге кездестіруге болады бұл кальянның адам ағзасына қаншалықты зиян екендігі жайында айтыңызшы ол э, бірінші кезекте мынау ә, тыныс алу жолдары арқылы өтеді ғой енді түтін мысалы иә ол ә, мысалы темекіні алсақ мысалы ол табиғи түрде тұтанады иә оның иә. ішіндегі шөптер жанады деген сияқты ал бұл жақта табиғи емес дүние жанып тұр химиялық ә, қоспалар жанып тұр деген сөз мына түтін шығып тұр деген сөз да буланады ғой буланады иә иә тоқпен буланады бұл деген сөз химияны буландырған кезде ол бәлен есек көбейіп тіптен зиян болады да бұл сонда ә, адам ағзасын енді ә, бір рет шеккеннен бір жыл шеккенмен бірдей деп айтады бұның зияндығын ше электрондық электронды солай айтады бұл ә, мүлде ә, болса ауызға алмайтын дүние темекіден сонда темекіден де зиян бұл екі есе үш есе екі есе үш есе зиян бұл ішіндегі химиялық ә, зат мысалы ә, буланған кезде өте көп <coughs> есеге ол реакцияға ұшырайды тіптен зиян болады адам ағзасында жаңағы химиялық заттарды білесіздер адам ағзасынан шығуы қиын мынау асқазан ішек жолы өкпелердің қуыс қуысына тұрып қалуы мүмкін да ал жаңағы мысалы түтін ә, темекінікі оған қарағанда мысалы <coughs> мұрын арқылы немесе ә, тыныс алған кезде сәл сәл шығуы мүмкін ал ол жақта буланған кезде ол кәдімгі су су ә, сумен кәдімгі буланады ғой ол дүние ылғалды дүние адам ағзасынан тезірек шықпайды оны қалып қояды өкпенің қуыс қуысында жақсы осы орайда бізді көріп отырған тамашалап мектеп оқушылары болатын болса құлақтарына алтын сырға міне мамандарымыз айтып жатыр электронды кальянның қаншалықты зиян екенін сондықтан да бұл нәрсеге әуес болмаңыздар бұл тіпті зиян деп жатыр тіпті сіздердің өкпелеріңізге су жинауы мүмкін иә бұл өте қауіпті ауру иә. иә енді әрмен қарай жалғастырайық осы орайда сұрақты майра ханым тікелей сізге қояйын қазіргі таңда жер бетінде 99 пайыз адамның қолында смартфон бар десек қателеспейтін шығармыз енді ауылдағы кісілерді білмеймін қаладағы адамдар кешке жақын жұмыстан үйіне келген кезде бір жатып демалудың тынығудың орнына ә, жаңағы смартфонның бетін телефонның бетін сипап жатады yeah. Иә. осы қаншалықты зиян жалпы ұйқы режимінің бұзылуына алып келе ма ұйқысыздыққа алып келе ма қалай болады иә дұрыс айтасыз бұл ұйқыны бұзады бірінші орында ал ұйқы деген не ол ұйқы деген біздің иммунитетімізбен тең ұйқы дұрыс болмаса біздің денсаулығымыз жақсы болмайды сол себепті ұйықтар алдында телефонға қарамау керек светті бір сағат бұрын өшіру керек жарықтың барлығын негізі бір сағат болмаса да кем дегенде жарты сағат бұрын ұйықтар алдында а, телефонды түнгі режимге қою керек ә, және өзіңізден алшақ қою өзімізден міндетті түрде үш метр алшақ қоюымыз керек Үм. содан кейін жаңа интернет тағы басқаны өшіріп тастауымыз керек режимге қойып ұйықтаған жөн ұйқымыз дұрыс болмаса мысалы ұйқымыз жақсы болса ә, біздің иммунитетіміз де жақсы біз ұйықтаған кезде жасарамыз біз ұйықтаған кезде гормондарымыздың барлығы реттеледі ә, біз ұйықтаған кезде біздің жаңағыдай э, клеткаларымыздың барлығы жаңарады иә содан яғни жасару процесі жүреді ғой жасару процесі сол ұйықтаған кезде иә, иә. жүреді бүгіннен бастап бізде енді әйелдер қауымы көріп отырса жаңа жасарады деген сөз құлағына майдай жағып енді бүгіннен бастап ұйқыға кірісетін шығар иә және толықтыра кетейін <laughs> семіздіктің алдын алады кім арықтағысы иә. келеді сағат оннан қалмай ұйықтасын ұйқысын түзеу керек қой ұйқысын түзеу керек мысалы жасөспірім балаларда өсу гормоны болады ал ересектерде ол керісінше бізде семіздікке шалдықтырмайтын гормон болып есеген кезде сондай болып бөлінеді ол оның ролі өзгеріп кетеді сосын жаңағы смартфонға байланысты мен толықтырып кетейін қазіргі кезде мынау жапондық ғалымдар ә, олар енді өздері ойлап тауып жатыр иә мысалы неше түрлі смартфондарды ә, олар да оның зияндығын біліп отыр иә соған сай олар да жаңа технология шығарған нано технология шығарған кәдімгі телефонға жапсырып қоясыз бір жапсырасыз сіз ол телефон сіздің қолыңыздан кеткенше сатылғанша немесе мүлде алынбайды Ал, алудың қажеттігі жоқ ол сізге жарамды қолдана бересіз сондай технология шыққан мен оны осыдан үш апта бұрын өзіме алдым менде екі телефон үнемі телефонда жұмыс жасаймыз одан сабақ оқимыз деген сияқты иә арасында енді жасыратын жоқ балалар да ұстап жатады иә балалар да ә, түрлі мультфильмдер көріп жатады ә, осыны қойған уақытта менің одан байқағаным кәдімгідей ә, көп уақыт мынау телміріп қарап отырған кезде адамның көзі шаршайды басы ауыра бастайды негізі байқасаңыздар басы бір ауыр болып кетеді ал осы пластина бар екен арнайы мен оны жапсырдым кәдімгідей бас ауруы жоқ болды азаяды мүлдем менде кәдімгі жеңіл мысалы мен жарты сағат бір сағат телефон кейде отырып қалуым мүмкін бірақ бас ауруы менде болмады мен соны кәдімгідей сезіндім солай шешімін табуға болады екен қазір жақсы иә, иә. заман дамып жатыр дейсіз ғой иә. енді жаңа ұйқы жайында айтып жатырмыз жалпы адам қай уақыттарда ұйықтаған кезде қандай гормондар бөлінеді тағы да негізінде біз ұйықтаған кезде мелатонин гормоны бөлінеді ол неге жауап береді бірақ мелатонин жетпіс пайызы түнде бөлінеді отыз пайызы күндіз бөлінеді екен Ә, ең пик дейді ғой мынау жоғары көтерілуі сағат кешкі 10 мен 11-дің аралығы егер біз осы уақытты өткізіп алсақ мелатонин гормоны бізде аз өндірілетін болады ал мелатонин гормоны ол біздің жаңағы айтып кеткендей жасаруымызға психикалық көңіл күйімізді ә, емдеуге өте қажет ұйқымыздың терең болу төрт фазалық ұйқыға енуге көмектеседі біз көбінесе бізде адамдар төрт фазалық емес бір екі фазалық ұйқыға енеді одан терең ұйқыға бата алмайды ол терең ұйқыда да көп деген біздің ағзамызға қажетті пайдалы заттарды сол кезде ала аламыз біз соған баруымыз үшін жаңағыдай телефонды өшіруіміз керек ұйқыға дайындалуымыз керек былайынша айтқан кезде алдын ала ұйықтар кезімізде жарты сағат бұрын далаға шығып серуендеп таза ауа жұтып келуіміз керек ә, ұйықтаған кезде форточканы міндетті түрде ашып қоюымыз керек кішкене болса қыстың күні болса да бізге кислород ауа айналып тұру керек ауа айналып тұру керек одан кейін жататын кезде телефонға қарағаннан көрі кәдімгі шынайы кітап оқыған кезде ұйқыны керісінше шақырады екен осыларды ә, есте сақтауымыз керек ол мынау соңғы айтып отқаныңыз рас нәрсе себебі кітапханада жаңағы кітап иә. оқып отырғанда көп байқайтыным кітап оқып отырған адамдар иә. есінеп ұйқысы келіп әйтеуір иә. соңында ұйықтап одан кейін толықтыра кетейін бұл, бұл жерде тек қана телефон ғана емес жалпы ә, әйелдер қауымы естеріңізде болсын мынау бала ұйықтасын үлкен кісі ұйықтасын иә кәдімгі ұйқыға кеткен кезде онда ә, пердені жапқан кезде қалың болсын ешқай жерден бір светильник па ә, ешқай жерден бір шырақ шам жанып тұрмасын бұл да біздің ұйқы фазасына терең енуімізге мелатонин гормонының кеңінен молынан бөлуіне кәдімгідей әсер етеді бұл бізді кәдімгі былайша айтқан кезде алаңдатып тұрады ар жақтан жанып тұрған от иә мысалы көзіміз жұмсақта жарық түспеу керек мүлде түспеу керек кәдімгі тас қараңғы болу керек сол үшін пердені екі қабаттап тігеміз кәдімгідей бар, барлық жақты қымтауымыз керекпіз әсіресе мынау қалада тұратын адамдар көбінесе жан жағымыз жарқырап тұрады ғой сол үшін ә, пердеге мән береміз барлық жақты тастай қараңғы қылуымыз керекпіз керемет енді мына қалада тұратындар пердені қаншалықты қылып жапса да бәрібір ә, кейбіреуі жаңағы қараңғылықтан қорқады ғой қараңғыдан иә, қорқады yeah, иә. сондықтан міндетті түрде бір бөлменің жарығын жағып қояды түнде солай ұйықтайды бұл да зиян ба сонда бұл зиян мысалы біз ұйықтап жатырмыз бұл э, шам шырақтың бәрі жанып тұр иә жалпы өзі э, бұл шырақтардың өзі қазіргі таңда дәлелденген мысалы біздің бұрынғы э, ресей заманынан келе жатқан лампаларымыз ғой лампочкалы дейміз иә олар көп зиян заттар бөлінбейді ал қазіргі мынау жан жағымызда жарқырап тұрған неше түрлі диодтық дейді енді бар ғой солардың барлығы біздің біздің мынау көруімізге көз жанарымыздың әлсіреуіне әртүрлі бір бұлыңғыр немесе жаңағы энергияны азайт аз жейді дейді ғой тоқты аз жейді деген сияқты қойып жатамыз иә сол лампалардың барлығы дұрыс емес бізге ол ысиды бәрібір де түнмен тұрған уақытта қаншама олан пластмассаның ішінде тұр оның ішінде кәдімгідей химиялық процесс тұр ғой кәдімгі тоқ келіп тұр жанып тұр деген сияқты кәдімгі температура бөлінеді бөлменің ысуына алып келеді бұның барлығы мазасыздыққа алып келеді әрине ол ұйқы тыныш болмайды ол жерде бөлме салқын болу керек ал бұл керісінше жарық ысытып жібереді бөлмені яғни салқындатып расында мен бір өзім байқағаным салқын бөлмеде ұйықтасаң бір ұйқың қанық болады иә иә бір иә. тынығып шығасың ал енді бір ыстық бөлмеде ұйықтайтын болсаң мүлдем иә мазаң қашып ұйқың келмей ол иә. шынымен де солай сосын әйелдер қауымы біз енді ә, сұлулыққа құмармыз ғой ә, неғұрлым қараңғы неғұрлым салқын болса біздің мынау ә, беттеріміз соншалықты ылғалды ә, құрғамайды керемет болады сондай оның үстіне сіз ерте ұйықтадыңыз қаншама коллаген бөлініп жатыр иә жасарып жатырсыз оның үстіне бөлмеңіз салқын қараңғы болса тіптен керемет оның үстіне жаңағы айтқанымыздай семіздіктің алдын алып жатырмыз бұл деген сөз тегін тұрған ә, жасасаңыз амал етсеңіз болды ем, емдігі ар жағында оның пайдалылығы орасан зор бірақ біз оны көбінесе құнттамаймыз көбінесе жасамаймыз бір таблеткамен шешкіміз келіп тұрады ол, ол өте қате түсінікті енді мен қазір ә, сіздердің сөздеріңізге қарап ойша мына ауыл адамдары мен қала адамдарын салыстырып отырмын да сөйтсем расында ауылдың адамдары мықтырақ келеді екен әрине менің ойымша енді неге десеңіз жаңағы ұйқының өзінде э, ауылда бөлмені білесіздер тас қараңғы қылып yeah. Иә. сөндіріп тастайды ештеңе көрінбейтіндей иә. қылып э, оның үстіне ерте жатып қалады иә, ауылдағылар малы бар иә өрістен мал келеді соны жайғап болғаннан кейін бірден жата кетеді одан кейін түнде көліктер жүрмейді ауыл тыныш тыныш иә, иә. иә. қалада көліктер де светтер де жанып тұрады көшеде жаңағы бөлменің ысуына байланысты иә мысалы көмір салдыңыз ұйықтадыңыз таңға дейін кәдімгі бөлменің іші салқын тұрады былайша айтқан кезде оның өзі керемет емес пе салқын бөлме енді бағана сіз айтып отқан төрт фактор бар ғой енді соның бірі психологиялық ә, фактор соған тоқталмас бұрын ең алдымен салауатты өмір салтына кірейікші салауатты өмір салты дегенде бізге есімізге бірден дұрыс тамақтану жаңағы спортпен айналысу деген мәселелер ә, көзге елестейді жалпы спортпен айналысу дене шынықтыру деген нәрселер бар да екеуі екі бөлек спортпен кәдімгі тұрақты түрде айналысу ә, немесе күніге таңертең бой сергіту үшін жеңіл иә. иә, дене шынықтыру деген жаттығулар жасау осы орайда мынау спорт спортқа қатысатындар спортпен айналысатындар тұрақты түрде айналысу қаншалықты пайдалы және қаншалықты зиян бұл спортпен айналысу спортпен... кейде зияны да бар деп жатады иә әрине кері көрсеткіштері бар оның қандай жағдайда болады бұл ә, спортпен мысалы үнемі айналысу ол адам ағзасына әжептәуір пайдалы ғой біздің денсаулығымыздың барлығын былайша айтқанда жақсартады қан айналымды жақсартады жүрек жұмысын жақсартады инсульт инфаркттың алдын алады біздің буындардың барлығын ә, жаңа смазка дейді орысша айтқан кезде майлайды жалпы айтқанда біздің денсаулығымызға әжептәуір пайдалы ал бұл кей кезде спорттардың жаңағындай ә, кері көрсеткіштері болып жатады ондай адамдар ә, қан құрамындағы анемия дейді ғой анемия болған кезде болмайды қаназық аздық болған кезде ә, одан кейін мысалы қан кезінде ә, ферритин төмен болады егер ферритин төмен болған кезде адамның өзі де ә, спортпен айналысқысы келмейді күші болмайды оған айналыс, айналысуға әлсіздік, әлсіздік болады иә сол себепті ол кезде спортпен айналысуға болмайды одан кейін қанның құрамында белок ақуыз төмен болған кезде болмайды одан кейін қанның құрамында тағы да бауырдың анализі бар бауыр мен жүректі көрсететін айлты айысты. сол ә, көтерілген кезде ол ағзаның мынау орысша айтқан кезде истощение дейді ғой шаршауы ә, шаршауы көрсетеді сол себепті ол кезде де спортпен айналысуға болмайды одан кейін тағы да бір орысша айтады сун деп айтады синдром усталости надпочечники дейді яғни біздің бүйрек үсті безіміз шаршаған иә, кезде болмайды бүйрек үсті безі көтерілген кезде ол спортпен айналысқан ә, зиян емес керісінше пайдалы болады себебі ол энергияны шығаруымыз керек ал бүйрек үсті безі төмен түскен кезінде ол уже ағзаның әлсіреуі болып келеді біз оны қалай білеміз төмен түсіп не болмаса оны анализ арқылы тапсыруға болады немесе энергия төмен болады адам өзі сезінеді иә. көбінесе білінеді ол мысалы спортпен айналысқан кезде адам өзі қалау керек адам өзінің денесін тыңдай білу керек біздің денеміз ешқашан алдамайды бірақ денені сезе білуіміз керек денемен сөйлесу керек дейді ғой психологтар Денемен, дене егер спортқа шұғылданғысы келіп тұрса энергиясы бар болса сол кезде спортпен айналысу керек ал денені қинап спортпен айналысу біз өзімізге керісінше мысалы адамдарға жақсы нәрсе жасасақ та ол бізге стресс болып келеді сондықтан өзіңізді тыңдаңыз денсаулығыңыз сіздің денеңіз ешқашан алдамайды біздікі керісінше ғой біз денеміз тыңдамаймыз денеміз бізді тыңдайды керісінше қинап тұрып жаңағы спортпен айналысып ә, шаршатып жатамыз өзіміз ә, енді мына дене шынықтыруға келейікші мысалы енді таңертең жаттығу жасаған өте пайдалы иә ол бәріне түсінікті айдан анық енді кейбір кісілер болады жаңағы түннің бір уағында дене шынықтырумен айналысады жаңағы отжимание жасап жатады темір терсек көтеріп жатады түнгі он екіден асып кетсе де бұл қаншалықты зиян осы бұл ұйқыны қашырады бұл міндетті түрде ұйқыны қашырады содан кейін сіз энергияңыз энергияңызды өте көп жоғалтасыз мысалы таңертеңгі уақытта сіз түнмен демалдыңыз сізде энергия толы тұр иә ә, сіз оны әртүрлі жаққа былай айтқан кезде жұмсай аласыз ал сіз күні бойы энергияны жұмсадыңыз сізде ештеңе қалған жоқ бірақ сіз барлығын жаңағы денеңізден сығып алып спортқа жұмсаған кезде сіз таңертеңгі уақытта ерте тұра алмайсыз бүкіл бұлшықеттеріңіз ауырып қалады сосын бұл жүрекке өте зиян мысалы ұйықтар алдында кәдімгі бұл тыныштанып адамның бүкіл мынау жүрек қағысы кәдімгі баяулау керек та ал ол жақта кәдімгідей дүрілдетіп соқтырып қойған кезде адам тыныш ұйықтай алмайды неше түрлі түс көреді аунайды иә өйткені бұл қаның бәрі тасып тұр ал сіз ә, миыңыз ұйқыға кете алмайды сосын жаңағы сіз айтып отырсыз ғой бүйрек үсті безінің әлсірегенін қалай береміз деп ол бір ә, үйде сіз әрқайсыларыңыз біле аласыздар мен мына амалды айтатын сіздер мысалы тамақ жейсіздер иә тамақты жеген кезде адам негізі көп энергия алып күш пайда болу керек ал ә, жаңағы э, бүйрек үсті безі әлсіреген кезде ә, адам тамақ жегеннен кейін жата қалғысы келіп ұйықтағысы келіп қалғиды бұл деген сөз сол тамақты қорытуға сізде энергия жоқ деген сөз сол үшін сіз демалып жатып ә, энергия жинап алып жаңағы тамақты қорытуға сіз дайындаласыз деген сөз бұл ә, осылай ғана сіздер бүйрек үсті безінің әлсіздігін біле аласыздар бұл қазіргі ә, жалпы жер планетасындағы көптеген адамды кездеседі жетпіс пайызында кездеседі деп айтсақ өтірік емес өйткені қозғалысасыз көлік жүкпен жүреміз жаяу жүрмейміз иә одан бөлек ұйқымыз тыныш емес смартфонда көп отырамыз одан кейін жетіспейтін жаңағы неше түрлі витаминдеріміз бар оның барлығы стресстік жағдайлар бар оның барлығы жаңағы бүйрек үсті бездің әлсіреуіне алып келеді м салауатты өмір салтына спорттан бөлек жалпы дұрыс тамақтану да кіреді жалпы мынау енді дұрыс тамақтануға келмес бұрын шетелде көп мына әсіресе жапондар көбіне жаяу жүргенді жаңағы мысалы шетелдіктерде жаяу жүрген деген ұнатады екен осы серуен кешкі серуен болмаса таңғы серуен деген нәрселер адам өмірін ұзартуға бірден бір себеп болады дейді енді осы қаншалықты рас және қай уақыттарда серуендеген дұрыс ә, жалпы сұр, бұл сұраққа мен жауап бере кетейін ә, мәселен сіз жүгірдіңіз иә ол уақыттарда ә, сізде бір қандай да бір ә, ағзаңызда денсаулығыңызда кінәрат болған болса ол кәдімгідей әсер етеді сіздің ағзаңызды шаршатып тастайды энергияңыз көп жейді иә ал біз ә, жаяу, жаяу жүрген кезде мынау айтқан кезде двигательдің мынау несі дөңгелегі жаңағы жаймен жаймен айналды деген сөз да ол деген сөз сіздің ә, кислород иә біздің ә, ауадан алып жатқан барлық пайдалы мысалы ә, ауаның барлығы біздің ағзамызға жаймен жаймен сіңеді сосын ең бірінші біздің энергиямыз жемейді көңіл күйімізді көтереді ә, сосын жалпы жатар алдында серуендеген жақсы сосын мен ә, қатты тапсырар едім осы үйде отырған баламен отырған аналарға қатты тапсыратын едім өйткені біздер үйде отырған кезде сіздер енді түздесіздер ғой үйде отырған аналар иә телевизорымыз қосылып тұр wi фай қосылып тұр мына жақта холодильник иә тоңазытқышымыз қосылып тұр одан бөлек жаңағы әсел пешіміз бар тамақ пісіретін деген сияқты барлығы жан айналамыздың барлығы техника негізінде ә, біз жаңағы смартфон деп отырмыз ғой бірақ ә, тоңазытқыш әсіресе мынау микротолқынды пештер телевизор деген дүниелер ә, біздің смартфонымыздан да зиянды негізінде олардан бөлінетін ә, жаңағы зиянды ә, токсиндер иә олар тіптен смартфондан да өте қауіптірек болып келеді ал біз күні бойы үйде отырған уақытта кешіріңіз сөзіңізді бөлуге мәжбүрмін бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен рұқсат болса эфирге қосайық кеш жарық сізді тыңдап тұрмыз қандай сұрағыңыз бар жаңа айттыңыздар ғой ана бүйрек безінің несі көп болған кезде әлсіздік болады деп сондай әлсіздік менде бар сол жаңағы айтып жатқан сіздер тура сол жағдай соған қандай ем қолданса болады соны айта алады ма екен иә айта аламыз жақсы керемет түсінікті жақсы иә сұрақ түсінікті ә, көбінесе үсті безі әлсіреген кезінде ә, ағзадағы көптеген дәрумендердің жетіспегеннен болады Үм. мысалы адам біздің үсті безіміз ол неге жауап береді ә, біз мынау орысша айтқанда бей или беги дейді ғой мысалы бір қауіпті жағдай болған кезде біздің жаңа бүйрек үсті безіміз бөлінеді дағы стресс стресске ұшырағанда біз қашуымыз керек немесе өзіміз қорғау үшін біреуді ұруымыз керек иә солай біз адам өзін қорғау үшін ә, ол бізге қажет ал үнемі бізде жаңағыдай бүйрек үсті безі көтеріле беретін болса біз стресске ұшырай беретін болсақ негативті ойлай беретін болсақ біз қорқынышта отыратын болсақ біздің бүйрек үсті безі үнемі бөліне береді дағыны бір күні шаршап ол төмен түсіп кетеді ол осы негізінде көтерілген Э, қауіпсізде қауіпсіздеу чем жаңа түсіп кеткен түсіп кеткен ол өте қауіптірек себебі бүкіл иммунитетіміз әлсірейді жүрек ауру пайда болады қан там қан қысымы көтеріледі деген сияқты ағзада түрлі алып иә ағзада түрлі аурулар пайда болады бірақ сол кезде стресс болған кезде қараңыздар бір стрессті сіз он минут сезіндіңіз ба сіздің ағзаңыздағы бүкіл бір күндік магнийіңіз ағып кетеді қарап тұрсаңыз әрбір стрессте біздің барлық бойымыздағы дәрумендер кетіп отырады ал біз ол дәрумендерді күнделікті қабылдап отырмыз ба дәрумендерді ас арқылы біз алып отырмыз ба осыған мән беруіміз керек егер біз ас арқылы алып отырмаған болса, болсақ тем более стрессті үнемі сезіне беретін болсақ біздің ағзамыз әбден уже шаршаған дәрумендерден ә, не ада сол себепті бұл жерде бүйрек безін емдеу үшін б тобы дәрумен ішу керек пантантен пантантиновая кислота деген көмек береді осыны ішу керек одан кейін міндетті түрде жаңағыдай басқа дәрумендеріңізді толықтыруыңыз керек магний ішуіңіз керек витамин с күн режимінде бүйрек иә. үсті безіне соларды толықтыруымыз керек тіпті болмай бара жатса сіздерге келіп қаралу керек иә тіпті болмай жатса өзімізге келіңіз жақсы түсінікті енді бұл жерде көбіне эмоцияға қатысты ғой жаңағы стресске түспеу иә. керек көп уайымшылдыққа салынбау керек деген нәрселер ә, осы орайда бір қызық ақпарат бар ә, мына жапондық Титетсу, ватанабе деген кісі 112 жасқа жеткен екен ә, енді журналистер сол кісіден сұхбат алған екен да қалай ұзақ жасадыңыз бұның сыры неде деген сияқты сол кезде ол кісі бір ақ нәрсе айтқан екен құпиясын сол кезде ашқан бір ақ нәрсе көп күліп ешқашан ашуланбадым дейді ғой көп керемет иә. ешқашан ашуланбадым расында енді бұл ұстанымды ұстау оңай емес оңай емес жаңағыдай бірақ көп, тырысу керек иә тырысу керек көп күліп ашуланбау деген мүмкін емес нәрсе ғой иә бір сөзбен айтқанға оңай ғой иә бірақ ол ә, кейде бізден қаласақ та қаламасақ та ашуланып тұрамыз себебі бізде ә, дәруменнің жет, жетіспеуі кәдімгідей ә, ашулануға алып келеді ә, адам сөзін көтермей сөзін көтермей иә сіркесі су көтермей тұрады иә ол да кәдімгі біздің жүйкемізді тыныштандыратын дәрумендердің аз болуынан да болады сосын біз жаңағы біз ашуланған уақытта біздің денсаулығымыз не үшін күрт нашарлайды иә мысалы біздің денемізде қаншама литр қан ә, дәрумен кислород мысалы барлығы айналып тұр иә біз жаңағы ашуланған уақытта біздің асқазан ішек жолымыз жаңағы ішкі жақтағы біздің бұлшық еттеріміз кәдімгідей тырысып қалады да былай жатқан кезде тырысып қалған кезде сол жүріп тұрған айналып тұрған кислород баратын жеріне бармай қалады сіздің жеген тамағыңыз баратын жеріне барып сіңбей қалады сіз пайдалы тамақ жеуіңіз мүмкін бірақ сіз стресспен ә, стрессте жүретін болсаңыз сол тамақ сіздің бойыңызға қонбайды былайша айтқан кезде зиянды болып зиянды болып иә әйтеуір бір қалдық болып шығып кетеді немесе сіздің ә, сізге әсер етеді да ал бір рет екі рет былай ә, ашуланғанымыз жаңағы бұлшығы тырса береді тырса береді уақыт өте келе жаңағы адам мүлде жаңағы денесі қатты болып сіресіп не істесе де жақпай жаңағы ә, тырсып қақ дейді ғой былайша айтқан кезде кәдімгі сондай адамға айналады енді сіздердің тақырыптарыңызға келейік жалпы осы дұрыс тамақтану мәселесі бойынша Ә, дұрыс тамақтану дегеніміз жалпы не оны адамдар екі түрлі түсінеді біреуі дұрыс тамақтануды уақытылы тамақ ішу екіншісі тойып тамақ ішу болмаса тамақты таңдап жеу деген сияқты жаңа диетологтардың берген кеңесі бойынша енді осы екеуінің қайсысы дұрыс уақытымен ішкен дұрыс па әлде тамақты таңдап жеген дұрыс па ол да кіреді тамақ дұрыс екеуін біріктіру керек па әлде дұрыс тамақтану дегенімізді біз қалай түсінеміз дұрыс тамақтану деген біз уақытылы тамақ ішу сіз айтып кеткендей ол дұрыс мысалы таңертең қай уақытта ішесіз күнде сол уақытта ішуіміз керек себебі біздің ә, ағзамыз соған үйренеді дағыны сол уақытта біздің қарнымыз ашып тұрады байқасаңыздар неге қарнымыз ашып тұрады себебі біздің сол уақытта тамақ ішуге ішкі ағзаларымыз дайын тұрады дағыны ферменттер бөліне бастайды ферменттер бөлінген кезде сол жеген асыңызды жақсы сіңіріп қорытатын болады екінші одан кейін астың құрамына міндетті түрде мән беруіміз керек біз көбінесе кез келген жаңағы дүкеннен азық түлікті аламыз да тамақ екен деп жей береміз тамақтың барлығы тамақ емес ең күшті тамақ мына табиғаттың өзінің пісіріп дайындап қойған тамақтан артық ас жоқ негізінде адамның қолынан өңделген ә, астарда көбінесе химикаттар қосады ә, түрлі краскілер қосады тағы басқалар қосады және ол өңдеуде өткеннен кейін дәрумендердің бәрі жойылады құнары жоқ болады сондықтан тамақтың ә, дүкенге барған кезде мін міндетті түрде ерінбей оның құрамына қарауымыз керек тамақ екен деп алып жеуге жей беруге болмайды келесі тамақты осы нәрсеге жаңа құранға қарау деген нәрсеге орыстар өте қатты иә. сақ мән береді орыстар өздерін қатты жақсы көреді дүкенге кірсек қазақтар керек затын тез алады да шығып кетеді орыстар қарасаңыз бір бұрышта езіліп жаңағы құрамын оқып тұрады ғой иә, ерінбей иә. үлкен әжесі болса да кішкентай баласы болса да құрамын оқып ішінде не бар не жоқ тіпті анау ішінде е бір нәрсе деген жаңағы қоспалары болса мынаның ішінде мынандай бар екен деп қойып одан кейін басқасын иә, іздеп жатады иә. дұрыс өте иә. дұрыс бізде соны әдетке айналдыру керек бізге үйренуіміз керек соны әдетке айналдыруымыз керек бұл үшін білім болу керек міндетті түрде ажырата білуіміз керек қазір енді барлығы қолжетімді оқуға болады білуге болады барлығы ә, самсап тұр білім алам деген адамға ә, әр үйдегі ана оқып алса бала баласының және отбасының саулығы үшін өте қажетті білімдер бұл демек осы маман ә, жалпы бір ақша табуға емес өмірлік өзіміз үшін өмірдің yeah. Иә. сапасын арттыру үшін ғой әрбір отбасында бір ана оқыса иә отбасың үшін балаң үшін өзің үшін де қажет қой ол жаңағы білім деген қазір ағылып жатыр бәрі ашық не керек болса соны оқып иә, алуға расымен мүмкіндік бар қазіргі кезде кейбір отбасыларда кейбір аналарымыз білмей жатады қай кезде қандай тамақ жеу керек екенін және иә. қай уақытта ішу керек деген иә, сияқты өте керек мамандық екен тіпті өзім оқып алсам келесі тағы мен аяқтаған жоқпын сөзімді қосып кетсем болады ма жаңа дұрыс тамақтану дегенде сосын тамақта мысалы бізде көбінесе жаңа көмірсуларды жей салады да қарын тойса болды асқазаны толық болса болды мен тамақ іштім тойдым деп ойлайды су дегеніміз не осы көрермендерімізге көмірсу деген орысша айтқан кезде ә, орысша углевод дейді ғой мынау иә. ә, дәнді дақылдардан жасалған мысалы жаңағыдай нан нан торт булочки деген сияқты тағы басқалар ұн ғой иә солардың жеп алып бізде мысалы қазақтарда беш бармақ ет немесе пельмен ол да еті наны мен еті бар иә бізде макарон ол да нан сосын ет сол тамақ жейтініміз тамақтарымыз біздің осындай содан кейін біз тез қартаямыз тез әжім түседі тез қартайып жаңағындай әйелдердің денсаулықтары бұзылып жатады осы жаңа қамыр және ет дегеннен шығады да мысалы қараңызшы ет ә, адам ағзасына түскеннен кейін қанша уақытта қорытылады кемі үш, сағат шығар әр ет өзі әртүрлі қорытылады мысалы жаңа қойдың еті дейді ол ең ұзақ қорытылады 12 сағат дейді hmm. а, одан кейін жаңа ең тез қорытылатын ол жылқының еті екі ақ сағатта қорытылады кем екі сағат міне екі ақ сағат енді қамыр неше уақытта қорытылады ол қамыр дегені біздің ағзамызда ол қамырды таңдауымыз керек оңайлықпен шықпайды ол ол қандай қамыр соны таңдауымыз керек мысалы бидай ұнынан жасалған қамырлар бидай ұнынан жасаймыз ғой бізде көбінесе бидай ұнынан жасалған қамырлар олар глютен болып келеді глютен дегеніміз біздің ол асқазан ішек құрылысында тесік жасайды орысша айтқанда енді дыровый кишечник дейді солай айтады орысша айтқан кезде ал қазақша тесік жасайды сосын біздің ағзамызда қазір кімнің ағзасында жоқ қабыну көп қабынудың барлығын көбейтетін осы глютендер сол себепті глютендерден біз арылуымыз керек мына мен ойлап отырмын да қазір мынау кемі екі сағат қорытылады мынау мүлдем басқа құрамы енді осы ет пен қамыр екеуі мүлдем бір сәйкес келмейтін сияқты бір біріне байланыспайды негізі иә етпен негізі көкөніспен жеу керек етті иә. көкөніспен баяғы қазақтарымыз ет асу деген кезде кәдімгі тек қана ет асып соны бір көкөніспен жеген сияқты иә бұл жерде тек қана ол кезде енді бір кереметтей көкөніс болды деп айта алмаймын бірақ ол кезде маймен иә асату деген болған ол кезде сосын ол кезде қымыз қымыран иә шұбатпен иә қазіргі кезде де соны біз ә, дастарханға кіргізуіміз керекпіз біз жаңағы кока коланы алып жатамыз бір керегі жоқ краскадан жасалған ә, әртүрлі ә, шырындарды қолданамыз иә оның орнына бір кесе болсын сіз шұбатпен бірге етті майымен жейтін болсаңыз сізге ә, кемі 5-6 сағат сіз тоқ жүресіз сізде энергия болады біздің мынау бүкіл денемізді қоректендіреді біздің қазіргі қыздардың бәрінің мәселесі қалай бетімдегі әжімді жоғалтсам болады иә міне сізге іштен сіз майды жейсіз сол сіздің міне ішкі жақтан ағзаны қоректендіреді қандай май мәселе осы ол табиғи май малдың майы малдың майы иә ол жануар майы иә жануар майы деп аталады оның ішінде қазы қарта міндетті түрде иә одан кейін құйрық май міндетті түрде сосын жаңағы сары майды қорытып жасайды бұрынғы кезде әжелеріміз жасаған қазір барлық білет, э, ә, интернетке кіретін болса масло ги деген өте ә, жаңағы э, барлығы білетін таным, алмай. Оның кәдімгі біздің ата әжелеріміз бұрынғы кезде әдемілеп қайнатып қорытып жасап алған яғни оның құрамындағы құрт және сулардың барлығы ауаға ұшып кетеді да сүзіп алады ол нағыз май ол май бізде қуырған кезде ешқандай улы затты бөлмейді ал біз жаңағы өсімдік майы иә сұйық май қолданамыз дәрігерлер бізге былай айтады ә, қуырылған тамақ жеме майлы тамақ жеме деп айтады ал біз оны түсінеміз жаңағы барлық май жеуге болмайды екен деп түсінеміз сонымен біз май жемейміз біз май жемеген уақытта біздің өтіміз дұрыс ақпайды бізде энергия болмайды біз денеміз қорек алмайды ә, бұл кезде ажыратуымыз керекпіз өсімдік майы бар кәдімгі ә, түрін ә, әдемілеп жасаған заводтан шыққан иә оның құрамы кәдімгідей ә, жанар жағармай десеңіздер болады өйткені ә, ол ә, әдетте шемішкенің майын ә, егістіктен ә, бәлкім араларыңызда бар шығар иісін иіскеп көрген дәмін көрген адамдар иә ә, оның иісі өткір болады түсі қоңыр болады соны кәдімгі пеште арнайы жағармай болады сонымен жандырады <coughs> сонымен ә, жаңағы ішіндегі ә, буландырған уақытта сол ә, ішіндегі өткір ез және түсі барлық өзгеріп тұнып кетеді ал оны біз жаңағы қуырған уақытта тіптен көп ә, улы зат бөлінеді бұл қазіргі кездегі обыр ауру яғни рак ауруына алып келеді сол үшін мүлдем ас үйлеріңізден сұйық майды алып тастаңыздар кім денсаулығын жақсартқысы келеді бірінші орында осыны бірінші кезекте алып тастаңыздаршы одан кейін жаймен онды басқасын деген сияқты кете бересіздер ал сұйық май деген затты мүлде алып тастау оның орнын немен алмастырамыз оның орнын жануар майы кәдімгідей құйрық май бар жаңағы қорытылған сары май бар иә солардың солардан жасауға болады мысалы майдан қашпауымыз керек тоң май дейміз иә бұрынғы әжелеріміз жаңағы ертіп алған іш иә. майдан соның барлығы бізге жарамды бірақ енді сіздің мынау айтып отқандарыңыз өте орынды дегенмен мынау қалада өскен қыздардың 60-70 пайызы сіз айтып отқан жаңағы қазы қарта құйрық май деген нәрселерге беттей алмайды соған иә ол ол ол шындыққа жанасады бірақ бұл әлемдік деңгейде нутрициология деген иә превентивті медицина деген адамның денсаулығын табиғи түрде жақсарту деген мамандар ә, үлкен ассоциация бар бұл ә, кәдімгі еттің құрамын майдың құрамын ә, зерттеп кеңінен бізге былай ә, білім ретінде беріп отырғандықтан бұл міндетті түрде біздің өмір салтымызға енеді деп ойлаймын өйткені бұл кәдімгі ғылыми тұрғыда дәлелденген ақпараттар кім денсаулығын жақсартқысы келеді иә кім денсаулығын жақсартқысы келеді осыған келеді деп ойлаймын біздің онсыз да генімізде бар біз оны ә, кәдімгідей ә, алып жей береміз иә қабылдай аламыз ал қабылдамайтын адамдардың өзі мысалы ресей басқа мысалы ә, шетелдегі адамдар кәдімгідей осыған зәру болып отыр осыны таба алмай отыр ал біздің жерімізде барлығы дайын тұр бірақ біз соны қолданбай анау дүкенде тұрған еріп тұрған өте улы майды қолданып уланып жүрміз былайша айтқан кезде мүлде сұйық майды алып тастауымыз керекпіз ол кәдімгідей обыр ауруын тудыртады біздің жүрек қан тамырларымыз бітіріп тастайды қазір елуден асқан адамның барлығында семіздік елуден асқан адамның барлығында жүрегінде ақау бар жаңағы ота жасатып жатыр иә осының барлығы біздің денемізден ол май дұрыс сіңбейді және шығып кетпейді бізге жаңағы жинала береді жинала береді денеміз улай береді ал енді біз жаңағы құйрық май деп жатырмыз қазының майы анау қорытылған сары май деп жатырмыз иә ол бізге кәдімгідей денемізге толығымен сіңеді және бізге энергия береді ұзақ уақыт біздің қарнымыз ашпайды иә біздің сүйегіміз бүкіл тініміз бүкіл мынау ағзамызды қоректендіреді сол үшін ол майларды міндетті түрде жеуіміз керек ал жемейтін адамдарда май жемейтін адамдарда өттері қою болады себебі біз ұйықтап жатқан кезде бір жарым литрге дейін бізде сұйықтық өт бөлінеді бұл өт ыстық су ішкен жағдайда және дене шынықтыру және май жеген уақытта және ә, көңіл күй жақсы болған уақытта өт үнемі ағып біздің ішегімізді тазартып тұрады ал біз май жемеген кезде ә, жаңағы зиянды майлар жеген уақытта ол өт ақпайды сонымен тұрып тұрып ол өт кәдімгідей қоюланып қалады қоюланғаннан кейін құм пайда болады одан кейін тас пайда болады сөйте сөйте сіз өтіңізден айырылып қаласыз сол үшін май жеуді міндетті түрде иә иә түбінде сол май өмір сүретін иә иә өтсіз өмір сүретін адамдар көп ол адамдар осы ақпараттардың бәрін білген жағдайда қолымызда тұрған қорада тұрған қойымызды сойып әкеліп жей, аламыз бірақ соны қай жері қай мүшесі қай майы бізге пайдалы екенін білмей отырмыз бұның барлығы білімге алып келеді жақсы түсінікті енді майра ханым жаңа қараңызшы осы орайда айтып өтті ата бабаларымыз кезінде етпен бірге тағамдармен бірге қымыз шұбат тұтынған ішкен дедік иә енді қазіргі таңда бұл қымыз шұбаттың орнын бізде шай алмастырды мынау қазақ бір шай ішпесе бас ауыратын иә. халық қой өзі шынымен қай кісіге қарасаң да жаңағы бас ауырса шай ішпегендіктен ғой деп өз өзіне диагноз иә, қойып иә, шай ішіп өз өзін емдеп алып жатады терлеп қалдым жақсы болып енді қараңыз жаңа шайдың өзін ішу бұл бөлек тақырып жаңа тамақпен бірге қоса шайды ішу қаншалықты зиян осыны айтыңызшы иә шайды ішуге әрине негізінде болмайды шайды ішудің де қажеті жоқ бізге шай қажет жоқ негізінде біз қателесеміз өзімізге шай ішкек шай басымыз жазылды жақсы болып қалдық деп ойлаймыз негізінде бізге шай қажет емес себебі біз аспен бірге тамақ ішкен кезде ол біздің бізге шай керісінше зиян келтіреді себебі мынау біздің жеген асымыз өзі қорытылып асықпай өзі сіңу керек яғни витаминдерін алу керек қой иә дәрумендерін алып ол сіңу, сіңу керек ал біз астан кейін бірден шай ішіп алатын болсақ біздің асымыз қорытылмай ары қарай кетеді жаңа иә. витаминдерді шайып жіберуі мүмкін иә содан кейін шайдың өзі дәрумендерімізді шаяды одан кейін шай мысалы бір кесе шай ішсек екі кесе суымызды алып шығады біз онсыз да күнделікті суымызды толықтыра алмаймыз одан кейін біз шай ішеміз одан кейін біздің ағзамыз не болды қарап тұрсақ біздің көбінесе қазақ әйелдерінің мынау терілері қарайып тез қартайып кетеді ғой оның себебі осы шайдың көп ішкеннен болып келеді иә шай бізді қартайтады былайынша айтқан кезде жақсы түсінікті өзіміз қартаймай тұрған кезде осы жерде тоқтатып бізге хабарласқан көрерменімізді эфирге қосайық кеш жарық сіз эфирдесіз иә айта беріңіз саламатсыздар ма кеш жарық мен деген бір балам деген жиі жиі ауыратында жеткізген сутногормен постоянно сутногор сутногор да мхм енді жаңа естіп жатырмын арасында майлы тамақ жеу керек не жеу керек дейді ал бізде ондай ештеңе жемейміз тек сутногор ішеміз да басқа ештеңе бәріне диетический қойып тастады мхм бізде де постоянно ауырамыз ол ондай кезде қандай тамақтансақ болады қандай ауру бұл асқазан ауыра ма мен соған енді тақырыптан шығарып туған кейін жаңа көріп тұрып енді хабарласып отыр едім ғой мхм ақтаудан хабарласып тұрмын жалпы деген аурудың түрін айтып өтсеңіз қандай ауру иә, аурудың түрін айтып өтсеңіз қандай ауру асқазан ауыра ма әлде грипптен екі ай болды грипптен шықпаймын и сосын бір балам бар синдром даунада тоже болды деген солай іші өтіп кетеді оның деген тез тез іші өтіп кете береді да қалай айтады еді андай не раздраженный кишечник кишечный инфекция дей ма солай да а ол да сондай арасында сол көбінше детский тамақпен жүремін ғой екі балам да ондай жағдайда не істей аламын мен арасында бір қой тамақ берейін ба не істеймін а бір қызым жеті жасқа толды сегіз жасқа да ол вообще май жемейді май қалай жейді солай құсады біздер полный диетический тамаққа үйреніп кеттік та соны енді естіп тыңдап отырып тақырыптан негізі күнде көретінмін сіздерді да жақсы тақырып болған соң енді мынау деген тіпті маған деген қолайлы болып кетті да тақырыптарыңыз соған енді сұрап отырғаным ғой мхм иә жауап беріп кетсеңіздер алла разы үшін рахмет сұрағыңыз түсінікті мамандарымыз жауап береді аха рахмет сұрағыңыз сұрағыңызға жаңа айтып отырсыз қызым май жемейді дейді мүлдем май жемейді деп отыр ғой ә, негізінде біздің ағзаға ол қажет ә, май жемейтін болса оның да себебі бар яғни оның өті дұрыс жұмыс иә. істемегеннен май жемейді яғни ағза майды қабылдағысы иә. келмейді иә майды қабыл толып тұр ғой жаңағы өті толып тұрса қалады ол э, жаңағыдай жүрегі айнып тұрады таңертең тұрғанда көбінесе жүрегі айнып тұрады құсқысы келеді негізінде жүрегі айнымаса да осы тәбеті дұрыс болмай тұрса онда өттің жұмысы бұзылғанын білдіреді одан кейін жаңа балам үнемі суп сорпа ішеді дейді сорпа ішкен кезде майды жей алмайды дейді бірақ ет етті май болады ғой қасында жанында сонымен бірге піскен кезде оның майы да болады ақуыз да болады олай ішуге болады ішіне көкөністер салып ішсе де болады барлығын қосып ішуге болады ә, содан кейін мысалы дұрыс тамақтану деген кезде жаңағындай қалай дұрыс тамақтану керек те сөзімді де аяқтамадым сол сол кезде осы жерге қосып кетейін май, май болу керек міндетті түрде ақуыз болу керек одан кейін жаңындай жаңағындай көмір болу керек содан кейін көкөністер болу керек осы төртеуін төртеуіне аса мән беріңіздер дұрыс тамақтану деген осы төртеуін жеу керек әр тағамда әр асымызда осы төртеуін біріктіріп жеуіміз керек сол кезде біздің асымыз қорытылады біздің деніміз содан кейін сау болады бірақ оның сапасына да мән беруіміз керек қандай ақуыз жеп жатыр ауылдан алынған таза өнім жеп жатырмыз ба жоқ базардан сату үшін жасалған жаңағы антибиотик салынған малдың етін жеп жатырмыз ба осыған біз мән беруіміз керек жақсы түсінікті жаңағы енді май жей берсін ба май жеу керек <coughs> міндетті май жеу керек бірақ ақырын ақырын бастау керек бірақ бұл кісілер май жемес бұрын жаңағы шым шым ыстық суды 40 елу градуста аш қарында ә, бала мысалы елу грамм жүз граммнан күні бойына ішіп жүретін болса ол өті ә, ақырындап аға бастайды ыстық су адамның ағзасына түскен кезде ә, ми ойлайды тамақ келген екен деп өтті ағызады солай ә, толып тұрған өт сумен бірге тамақпен қорытылу ол кішкене күрделілеу керек ал сумен бірге өт аққан кезде ақырындап ақырындап ол сұйыла бастайды сосын рационға майды кіргізу керек сапалы майды кіргізу керек қараңыз толық қайнаған су емес иә температурада шым шымысты қырық елу градус егер градусник үйде болатын болса кәдімгі өлшеңіздер қырық елу градуста ауыз күймейтін шым шым ыстық су ал қайнаған су емес ол жақсы түсінікті бізге тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен рұқсат болса қосайық кеш жарық тыңдап тұрмыз қандай сұрағыңыз бар мен хабарды бүгін көріп қалдым хабар арасынан мен бір көптен бері көкірегімде жүр бірақ тексерілдім ешқандай не айтпады бірақ мен айтайын дегенім қой етін жесем азапсызданамын бір жүрегім тарсылдай ма бір қайғы ма бір өзім ауырамын бірақ қой етін өте жақсы көремін мына кеше бірақ құйрық жеріне мына қолымда жарылып кетті сырты да сыртқы қышиды сөйтіп сарсыз болады қазір міне бес алты күн болды келгеніме қолымда жара өзіне өзі қышып қышып жарылып кетеді жақсы түсінікті расымен қазір керек бауырдан ба бұл бауырмен өтті иә. қойдың етін жегісі келмейтін адамдар қазір арамызда көбейіп бара жатыр негізінде оның өзінің өлшемі бар шексіз жей беруге де болмайды бір салмаққа бір килограмм салмаққа бір грамм май жарайды одан артық көп май жей беруге болмайды көп жей бергенде тоже э, адамның ағзасында жаңағы холестерин көбейтеді тағы басқа бізге жаңа хабарласқан көрерменіміз демек бауырын тексерту керек иә бауыр мен өтін тексерту керек иә жалпы бір қышиды деп отыр ғой денем қышиды десе міндетті түрде бауырды тексеру керек бауырдың жұмысы бұзылған бауыр бірден өз ауырып кетпейді көбінесе өт қоюланады содан кейін иә. барып бауырдың жұмысы нашарлайды жақсы енді бізге WhatsApp желісіне сансыз сауалдар келіп жатыр көрермендерімізден ә, солардың бірін оқып өтейін бізде уақыт өте аз қалды ә, ауыз таңертең тұрғанда иіс шығу және ащы дәм шығуы бұл неден дейді бүйрек үсті безіне байланысты ма шымкенттен екен бұл да өттің жұмысына байланысты өтке байланысты өтке байланысты аха сәлеметсіз бе менің қоятын сұрағым бар еді адам қанша сағат ұйықтау керек және соған қалай үйренуге болады мысалы 6 жеті сағат болса соған қалай үйренісуге болады дейді негізінде жеті сегіз сағат ұйықтау керек сағат ә, сіз ұйқыңызды реттеу үшін бір күн ә, таңмен ерте тұрыңыз кешке жақын күндіз ұйықтамауға тырысыңыз және кешке жақын ерте ұйықтап қалуға тырысыңыз осылай сізге 5 ә, алты күн жеткілікті осылай сіз ұйқыңызды нормаға келтіріп аласыз өзіңіз ә, автоматты түрде таңғы уақытта ә, ұйқыңыз шайдай ашылып тұрасыз ерте жатып ерте тұру керек қой yeah. Иә. және мен қосып кетейін ә, пайдалы болып қалар ұйықтар кезінде оған дайындалу керек деп жаңа айттым ғой ұйқыға дайындалу керек э, кешкісін асты ә, э, көмірсуларды алып тастаған жөн себебі көмірсу біздің инсулинді бөлінеді <coughs> ұйықтар кезде инсулин бөлген, бөлгеннен кейін кортизол гормон да бөлінеді ал кортизол гормоны бізде жаңа адреналин көтеріліп иә. біздің ұйқымыз қашады кешкі аста триптофан бар азық түліктерді жеуіміз керек ол жаңғақтар ет балық еті жаңағыдай үндік еті соларды жеуіміз керек осыларда құрамында триптофан бар триптофан ол мелатонинді өндіруге көмегін береді демек бір біріне байланысты ғой жақсы енді э, қысқаша жауап беруге тырысайық себебі сұрақ өте көп э, тағы бір көрерменіміз ақтау қаласынан өзінің сұрағын жолдап жатыр екен ассалаумағалейкум малдың майымен тамақ асатын болсақ мысалы палауды қандай маймен э, жасауға кеңес берер едіңіз дейді дәл қазір палау жасағалы тұр ау деймін айтып майы қазы қарта құйрық май Э, малдың өзінің еті бар ғой күйдірілген маймен күйдірілген жаңағы қорытылған маймен жасай беріңіздер иә э, барлығы пайдалы май кез келген таңдай беріңіз төстің етінен де бір қуырып жіберіп май шыққан уақытта үстіне етін салып жасай беріңіз ең басты жануар май болу керек жақсы рахмет ары қарай өздері жасай алатын шығар э, енді салауатты өмір салтына қатысты бір сұрақ келген екен алпыс екідемін дейді жасым бассейнге күніге түсуге бола ма немесе күн, ара түсу керек пе дейді нұрсұлтан қаласынан егер ол кісі үнемі айналысқан адам болса оның денесі шыныққан жүрегі қалыпты жұмыс жасайды өкпесі кәдімгідей жақсы оған төселген болады иә ал егер енді айналысқан адам болсын болса денесіне қатты күш түсірудің қажеті жоқ ә, черезден дейміз ғой орысша айтқан кезде араға бір күн салып айналысқан жақсы енді менде мынандай бір сұрақ қазіргі таңда көп жастарды байқасаңыздар тамақпен бірге мынау газдалған сусын ішіп отырады мысалы жаңағы горилла кола дейікші иә, осы нәрселермен ас қорытады ә, олардың ойынша жаңағы тойып тамақтанғаннан кейін асымызды асқазандағы осы бір газдалған сусындар қорытады дейді осы қаншалықты зиян енді бұл газдалған және салқын етіп ішеді да әлде ә, пайдалы ма бұл жалпы мен бұл горилланың пайдасы бар шығар енді неге жоқ мысалы горилла деген ол ә, оның құрамында не бар кофеин бар кофеин деген ол біз кофе іше берсек, те зиян болады біздің осы қартаюымыздың бір тағы бір себебі бар үлкен біздің ә, клеткамыздағы митохондрия дейді митохондриямыз атф атф энергия өндіретін орталығы осы кофеин соларды азайтады мысалы біздің энергиямыз өзіміз шаршап демаламыз деген кезде ой шаршап тұрмын мен кофе ішіп алайыншы дейді одан кейін ол қалған энергиясын тағы да жұмсап жібереді дағыны біздің митохондриямыз істен шығады сол, кезде біз қар, тез тез қартаямыз осы горилланың ішінде де сондай э, не бар кофеин бар сондықтан горилла ол өте зиян оны э, ішпеген ә, мен толықтыра кетейін жалпы э, жастар не үшін осылай ә, ас қазанындағы тамақты құрту үшін ішіп жатыр иә себебі қазіргі таңда барлығымыз қалып қарбалас жүреміз тамақты дұрыс шайнамаймыз ә, бір екі тістеп ас қазанға жібере саламыз ол ас қазанға міндетті түрде барып батып қалады сосын барып үстіне амал жоқтан газ газ құямыз иә ол сол уақытта бір кішкене деген сияқты сезінеміз ал негізінде біз осылай тамақты үнемі дұрыс шайнамай асқазанға лақтыра беретін болсақ асқазанда сол тамақты қорытатын қышқыл <coughs> азайып кетеді төмендеп кетеді сол сол үшін үнемі тамақтың тамаққа осындай қосымша қорытушы заттар керек болады ал бұның бірден бір жолы тамақты 30-32 рет дұрыс шайнау дұрыс шайнасаңыз сіздің асқазаныңызға ештеңе батпайды сізге су да қажет емес өзінің қышқыл бар сіз тамақты шайнап жатқан уақытта сіздің сіздің мынау ұйқы безіңізден асқазаныңыздан кәдімгі мықты сөлдер бөлінеді сол тамақты ары қарай қорытып бүкіл ағзаңызға жеткізіп беру үшін ол өзі жұмыс жасайды ал біз оның жұмыс жасауына мүмкіндік бермейміз асқазанға лақтырамыз да үстінен тағы да су құйып өзінің жұмысын өзіне итере саламыз бірақ өз табиғаттан берген өзімізге берген механизмді қолдана алмай жатырмыз жақсы түсінікті енді бұл дұрыс тамақтану мәселесі көп көрермендерімізге түсінікті болған шығар жаңағы салауатты өмір салтында спорт дедік денсаулық кепілі және де осы дұрыс тамақтану ендігі мәселе өзіңіз айтқан жаңағы психологиялық тұрғыда адам мықты болу енді ғалымдардың айтуы бойынша ашушаң адам ұм, тез қартаяды өмір қысқа болады дейді енді бізде қазіргі таңда жаңағы біреуге кек сақтау ренжу эмоцияға берілу стресске түсу деген сияқты ә, болмаса бір қайғыға салыну осы мәселелер де адамның өмірін қысқарта ма әрине түрде әрине міндетті әсер етеді мысалы психологияда бар ғой психосоматика деген ғылым бар ғой ә, психо деген жаңағы біздің психикамыз <coughs> сома деген біздің денеміз ол бекер бекер ғылым болған жоқ мысалы біздің асқазанымыз ауырса біз бір жағдайды қорыта алмаймыз дейді біздің басымыз ауырса өзімізді жақсы көрмегеннен дейді ә, тамағымыз ауырса жаң қалқанша без ә, қазір үнем, <coughs> көп адамдарда қалқанша безі бұзылып жатыр ғой yeah. Иә. яғни біз қандай да бір сөзді ойымызды жеткізе алмаймыз ә, немесе біреудің сөзін жаңағындай ә, қабылдай алмаймыз деген сияқты сол себепті біздің ағзаларымыз бұзылып жатады оның бәрі бекер емес біз жанымыздан біздің денеміз бөлек тұрған жоқ біз бір бір бүтін адамбыз сондықтан міндетті түрде ол көңіл күйдің барлығы біздің денсаулығымызға әсер етеді мысалы жаңағындай стресс стресске біз түссек міндетті түрде біздің кортизол гормонымыз көтеріледі дағы жылдам қан айналым болады дағыны жүрек соғысы қатты соғып кетеді иә осының бәрін сезген кезде біз бір орында отырып қалмауымыз керек сол стрессті шығару үшін біз міндетті түрде жүріп қайтуымыз керек ана стресс болып жатқан кезде немесе біреуіңіз біреу қатты сөйлеп жатса жүруіміз керек міндетті түрде оны шығаруымыз керек жақсы түсінікті енді бұл тақырыпты келесі бір бағдарламамызда тағы да қозғаймын деген ойдамын бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті ә, енді сөз соңында <clears throat> жалпы мынау біздің қозғап жатқан тақырыптың ә, осы бір өрбітіп жатқан әңгімеміздің барлығын негізі көріп отырған көрермен де оны сіз де біз де барлығымыз білеміз расында білеміз бірақ әрекет етпейміз оған қарай амал иә, етпейміз осы неге орындамаймыз енді жалпы адам расында көп жаңағы жасағысы келеді ұзақ өмір сүргісі келеді ә, дегенмен дегенмен бәрібір адам өзінің денсаулығын сақтаған дұрыс дұрыс өмір сүрген өзінің денсаулығын күткен ә, жаңа пайдалы нәрселермен айналысқан дұрыс бірақ бәрібір ә, құдайдың берген жасынан асып ешқайда кете алмайды адам осыны түсіну керек енді бұл жерде мәселе ғалымдарымыз айтады сенің ең маңыздысы қанша жыл өмір сүргендігіңде емес дейді мәселе қалай өмір сүргендігіңде дейді мысалы ұзақ жасап ұзақ жүз жасап бір мағынасыз мәнсіз бір берекесіз өмір сүрсең оның ешқандай да бір болады иә пайдасы жоқ бекер ал енді жаңағы өмірің мағыналы болып бір берекелі болып жақсы сәттермен жақсы естеліктермен өтсе онда иә әдемі қартайып міне осылай өміріңізді пайдалы етіп өткізсеңіз онда міне бұл біздің жеткен жетістігіміз деп ойлаймын енді бізге арнайы уақыт бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз ә, келесі эфирде жүздескенше дейміз ә, құрметті көрермендер бүгінгі біздің талқылаған тақырыбымыздан өздеріңізге керекті ә, ақпараттарды алдыңыздар деп ойлаймын мынау көкейлеріңізде жатқан сұрақтарға жауап алдыңыздар деп ойлаймын ендеше осы бір білетін нәрсемізге амал етейік әрекет етейік ә, салауатты өмір салтын сақтайық аман сау болыңыздар